fertig die Gutscherze, ich kann nix dafür. Meine Koffer sind bockt, stehen draußen vor der Tür. Dein Lieb und dein Lachen, ich steck mir's am Hut, weil ich muss noch heut nach Amerika. aus den Unterkring und rund in Sievering, da wächst der Wein, den trink ich immer mehr. Und beim Drechsler drin, da werden die Schrammeln spülen, für mich tanzt die, was ich nimmer her. Ja, aber pfiff, die gut Schatze, ich kann nix dafür. Nimm das Bild von mir und lass her mal von dir. Und du bussonogi Läden jankele lossens in den himmeli Ja, betätig och tjatsa, es nutzt ja nix mehr, Sie kommen schon her mit Panzer und Quer Ich muss das Wasser, weiß weit weg von da, werd oft nur dran denken, ja du gehst mal auf. Und der Donnersturm, der alte Stephansdom, die werden verfolgen in meine Tran. Und die Köhler und die Heringfasseln sagen, du bist daheim, nimmer daheim. Herzen, ich kann nix dafür, nimm das bitte von mir und lass Herrn mal von dir und du damit zum Abschied ein Bus gehen, wer dein Jankele lassens in Wind. Und lebt's wohl, mein meiner Freund, ich ist ich euch nimmer mehr. Dieses Herz mir auch schwer, ich kehr nimmer her. Ich muss euch verlassen, ich war noch gern blind. Ich hab kein Adress mehr, ich hätt's euch aufgeschrieben wir werden nimmer tschechen, wir werden nimmer bechen, nimmer heimgehen mit einem Tullier. Wir werden nimmer dudeln, gemütlich ohne Hudeln, es ist aus mit unserem lieben Schmäh. Ja, und viel, die Goldschatze, die kann nix dafür, nimm das Bild da von mir und lass her mal